A diolch yn fawr iawn, Sian. Diolch am y gwahoddiad, a dwi'n ystyried i yn fraint. Mae yn fraint fawr cael siarad yr un fewn i'r un un corn siarad a uh, Aled Gwyn yn dechrau, Gwilym Tudur, uh, a Fred Francis, a nes i'n dal enw y bachgen ifanc yma, ond um, tybod fydd Aled, ia? Tybod Cai, sori, Cai. Tybod fydd Cai yma mewn 30 mlynedd yn dweud, ond i yna pan o'n nhw'n dathlu 30 mlynedd Cymdeithas yr Iaith ar y bron yn Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf yna'n nid pawb o bell ffordd, mae'n braf iawn gweld gymaint o bobl ifanc, ond mae'r rhan fwyaf yna'n ni falle ar ddwy daith heddiw. Da ni ar daith rownd y dre, a da ni ar daith lawr llwybro'r co hefyd. Ar daith, os liciwch chi, ar un strydoedd Aberystwyth ac ar un strydoedd Abersalwm. Mae'n debyg bod pob cenedlaeth wrth heneiddio yn ystyried bod ei cyfnod nhw yn ifanc yn gyfnod arbennig iawn. Ac yn sicr wir, mae'n ei wir amdana i, achos dwi'n cofio nôl i gyfnod dechrau twf Gymdeithas yr Iaith. O'n i'n O'n i'r ifanc, dyna goed o'n i pan o'n i y bont yn y Rewechan, ond o'n i yna pan oedd y twf yn, yn, yn magu'n erth, felly. A'r ymdrech bryd hynny i ddiosg i alau prydeindod. Ac wrth edrych yn ôl, mae geiriau Wordsworth dyfynu, mae rhywun yn Saesnag, felly geiriau Wordsworth efo chwildro Ffrengig neu addasiad yn dod i'n meddwl i. Mae gwych oedd bod yn fyw o bore hwnnw, a nef yn wir oedd bod yn ifanc Tia diwodd y chwedega, dechreuais i weithredu'n enw'r gymdeithas ac ymgyrch peintio rhywun yn ffyrdd um, oedd yr, y cyfrwng bryd hynny. A dyna ymgyrch wych oedd honno ynde. Y, y targed yn glir, yr angyfiawnder yn gwbl amlwg, y datrysiad yn syml, a chyfle i bawb oedd wedi diflasu ar weld y uh, Holyhead a Mold a Barmouth a Welshpool a uh, Cardigan a Swansea cyfle i bawb yn ei cannoedd a y gwir i weithredu'n eu bywyd ei hunan. Ac mi drodd yr ymgyrch honno Gymdeithas yr Iaith yn fudiad torfol, yn fudiad cenedlaethol, yn fudiad adnabyddus drwy Gymru gyfan. Um, ac ar un ystyr, yma bod y peintio allan fwy, yn fwy effeithiol <laughs> na'r tynnu arwyddion wedyn, achos oedd ôl y gweithredu weld yn doedd, ac yn, uh, yn destun trafod a dadla wedyn yn, yn, yn gwannol ardaloedd. Braint a hwyl, y bydde at yr hwyl yn y funud, oedd bod yn rhan o gyffro gobeithiol y cyfnod yna yng Nghymru. Roedd na fwy o begynnu barn yr adeg honno, a gylunion y Gymraeg yn fwy amlwg ac yn dyrgedau hawdd i omosod arnynt. Ac ar y cyfan, um, edrych yn ôl yn cyfnod un yn y farddega, digwyddiadau negyddol oedd yn, um, yn lliwio fy marn i ar faterion uh, cynrydd Holgar. Tryweryn wrth gwrs, uh, ymgais Brewers Binks ynda, chi'n cofio'r dyn hwnna, oedd yn ceisio rhwysro gweithwyr i ffatri yn blaen a ffestiniog o bob man rhaid siarad Cymraeg. Um, protest y gymdeithas, a'r tro cyntaf i glywed yn gymdeithas yr iaith, oedd protest y gymdeithas yn y ffyddyrdu yn ôl gellad. O'n i ddim yno, ond oedd o'n bwng trafod yn, yn fiesgyn yr ysgol uh, wedi hynny. Yr arwysgol, wrth gwrs, er Dylwn ni nodi bod buddigoliaeth Gwynfor 1966 a'r ymchwil rhyfeddol i'r gefnogaeth i Blaid Cymru yn yr Honda a'r ffili wedyn yn ysbrydoliaeth hefyd. Nes i gyfeirio gyna at ddiosg heala prydeindod. A dyna oedd y gwneud y gwrth dystio i'r arwisgo mor bwysig. Roedd rhaid wrth newid sylfaenol yn agwedd meddwl pobl. Ac agwedd meddwl falla e, Cymru caredigion yr iaith yn arbennig. A meddwch chi mae yna newid wedi bod yn does mi fydda yn hirt o wirion yn bydda ddychmygu heddiw ar weinwyr gorsedd y beir yr er enghraifft yn moes ymgrymu'n deuog fodlon o fain tywysog estron. Mae yna rhain o chi falle yn ymwybodol bod yna lun reit y byddus o'n i ar rysia ar swyddfa'r helu fanna um, yn neidio ar arwyddion ffyrdd. Um, Dwi'n dwi cofio yr achlysur, a rhaid mi edrych yn uh, nghyfrol Arwel Fetl ac yn uh, wyt ti'n cofio, i atgoffa fy hunan, mae achos traddodi wyth arweinwyr y Gymdeithas Riaeth ar uh, gyhyddiad o gynllwynio, ar ei arwain wedyn ar achos llys enwog yn Abertawe, yn llys y goron yn Abertawe. Ddim yn fi oedd yr unig un, pwysleisio hynny, Oedden ni fel uh, milwyr matholwch yn allan o'r air dadeni. Ond na un yn eidio'r arwyddion, ac oedd yr eraill yn mynd i fyny'r grisiau wedyn, yn trio ysgoi crafanga'r heddlu, um, neud rhyw gylch rawn felly. Ond fi ydi ddigwyddodd gael ei ddal gan gamra uh, Raymond Daniel, dwi'n meddwl oedd o lle. Dwi wedi defnyddio'r gair hwyl eisoes. Dwi'n cofio cyfoeswr i mi yn yr ysgol, un at oedd yn rhan o'r ymgyrchu o gwbl ydy dy gwir, a ddim llawer o gyd-ymdeimlad, yn gofyn i mi, pan bod chi'n gymdeithas yr iaith mor ddifrifol? Wel, oedd i methu gweld ti'n llwyr. Yn un peth, yn amlwg bod o'n di treulio dim amser yn gwmni Fred Francis yn agoedd. Ehm, so ni gadw chi mam y prawn efo atgofion o'r uh, oslian amdano fo, er enghraifft. Ac er ein bod ni, wrth gwrs, yn gwbl o ddifri, a Fred yn amlwg yn fwy na neb, roedd na gyffro, roedd na hwyl byd di ben draw, ac roedd na garwch cadarn yn codi o'r cyd dibyniaeth a'r cyd y hau yna. Oedd, oedd yn gyfnod gwych oedd yn ifanc ynddo, ond fyddwn i'm eisiau creu yr argraff y mod i'n brolio fy hun na'r criw oedd yn gyfeiswyr i mi. Oedd hi'n llawer iawn mwy anodd i'r criw gwreiddiol eistedd ar bont Trefechan yn doedd ac i, egi gychwyn y prosesio yna. Ac mae wedi bod yn fwy anodd hefyd i'r criw sydd wedi dal ati, dwi'n meddwl, i weithredu yn enw Cymdeithas yr Iaith. Roedd, mi oedd na wrthwynebiad, brwd a, a, a ymosodol a chwyrn ar adegau, oedd. Cofiwch chi, o'na lawer o ymdeimlad tawel hefyd yn bodoli i weithredoedd Cymdeithas yr Iaith, yn un sicr yn wir. Ond roedd trwch mawr ar o fewn cilch, fy nghylch cymdeithasol i, yn uh, gydfyfyrwyr ym Mangor, yn gyfeillion yn ardal Dolgella, yn griwiad yn mynd i'r Steddfod gynnydlaethol a digwyddiadau tebyg. Um, ond yw gyd o'r un anian yna. Uh, felly, oedd pob ymgyrchydd adeg honno yn rhan o'r ymchwydd hynna. Felly doedd neidiodd ar, ar arwydd ffordd, eistedd ar y stryd neu um, dorri ar draws llys barn ddim yn ymddangos yn rhywbeth rhyfedd anisgwyl neu hirt i wneud. A os ni'n dweud, mae llawer mwy heddiannol i'w talu tyrnged i rai hynny sydd wedi cadw'r fflam yng ynghyn o fewn Cymdeithas yr Iaith dros y blynyddoedd wedi hynny. Roedd yr rhaid wrth wrthredu mwy difrifol i hyrwyddo'r ymgyrch i sicrhau sianel dyledu Gymraeg neu ddeddiaeth yr er enghraifft ac mae'r brwydro dros ddeddf eiddo yn llawer iawn mwy cymleth na gofyn am arwyddion dwyieithog. Roedd angen dyfal parhad ac ymynedd llawer o feddwl ac ymchwil i baratoi er enghraifft yr holl adroddiadau mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyflwyno dros y blynyddoedd gan sicrhau fod barn Cymdeithas yr Iaith yn un sy'n cyfri erbyn hyn ymysg gwleidyddion er enghraifft. Nid i bod nhw yn gwrando hanner chwarter cystal ac yn dylan nhw wrth gwrs, Ond gwaith di'r amant, gwaith pwysig, a diolch i'r galon i'r rhai ynny sydd yn dyfal barhau. A dwi'n dweud, mae'n falch gweld rhai ifanc yma heddiw, a bod na arweinwyr ifanc gan Gymdeithas yr Iaith i ddal ati i'r dyfodol. Roedd na ryw deimlad anelwig a naif yn sicr yn mis gawr o'n ei ryw hanner canrif yn ôl, y bydda na ryw chwildro'n digwydd ac y byddai'r frwydr yn cael ei hennill. Oes, mae yna lawer iawn wedi cael ei gyflawni, Mae yna lawer iawn o newid meddwl wedi digwydd yng Nghymru, ond ydy'r frwydr ddim wedi hennill. Os credwn ni hynny, wedi colli byddwn ni, nid wedi llwyddo. Ac fel oedd Fred yn deud gynna, mae'r llwyddiant yn dod o'r ymdrech yn y gystal llawn cymaint falle, ac o'r canlyniad. Bregus o hyd i'r Gymraeg wrth iddi golli tir fel iaith gymdeithasol mewn cymaint o frowydd ledled Cymru. A fydda ddim angen dim ond et, cymharu map cyfartalau siaradwyr Cymraeg 1961 efo yr hyn fydda yn, yn ganlyniad i'r gyfrifiad 2021 i sylweddoli hynny. Mae'r rhaid i ni weithio i ddiogelu e, browydd Cymraeg, lle mae'r Gymraeg yn cael ei throsglwyddo naturiol i gynedlaid i'r llall, fel sylfaen i adladu arno fo. Felly, bydda ni edrych yn ôl a chyfarfod e, a chymdeithasau mewn reliau digwyddiadau fel hyn, fod yn ysbrydoliaeth ydy i ddal at i ymgyrchu a hyrwyddo'r Gymraeg yn ein brywydd. A dwi am orffen efo llunath o englyn a luniwyd gan Predyr Lynch, dwi'n meddwl, i Angharad Thomas, yn ei gweld Angharad o ymlaen i fama lle. A mae reilyn yn gorffen, boed i ni fynd o faes gwyl i faes y gad. Diolch yn fawr.